ख्याल ही सही पर दिल में दर्द उठ जाता था सपना ही सही पर मन का स्वर्ग लुट जाता था और मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे मायूस मायूस तो हम भी उन दिनों बहुत होते थे जब वो कॉलेज से घर पहुंचती और हमारा संपर्क टूट जाता था कि बरसते ही नहीं है जो वही बादल से लगते हो और जो आंखों में नहीं टिकता उसी काजल से लगते हो कि जो आंखों में नहीं टिकता उसी काजल से लगते हो और समझदारी की बातें तुम भले जितनी यहाँ कर लो हाँ। कि समझदारी की बातें तुम भले जितनी यहाँ कर लो मगर फिर भी न जाने क्यों जरा पागल से लगते हो मगर फिर भी न जाने क्यों जरा पागल से लगते हो चेहरे पर मुस्कान दिलों में लेकर खाई बैठे हैं वो जोड़ अंगुलियों पर हिसाब पाई पाई बैठे हैं और करने वाले हैं बापूजी आज वसीयत दौलत की घर में पहली बार इकट्ठे सारे भाई बैठे हैं